各位同学好，今天我们营养学的课程要介绍水溶性的维生素第二部分。那我们今天的大教学大纲是介绍维生素 B 十二，还有维生素 C，还有烟碱酸。那在本课程呢，我们的教学目标就是要了解维生素 B 十二，还有维生素 C，还有了解烟碱酸。 那维生素 B 十二又称为钴胺素类。那维生素 B 十二因为含有钴，我们称为钴的一个维生素，那叫钴维生素。它是一种抗恶性贫血的一个因子。维生素 B 十二在骨髓方面可以协助骨髓制造红血球的一个生理功能。 红血球的制造必须要依赖这个维生素 B 十二，还有叶酸的合作，共同合作。所以呢，维生素 B 十二是可以预防恶性贫血、头痛、倦怠以及胃肠障碍等症症状的。那维生素 B 十二可以作为酵素的一个辅酶因子。 因为这个维生素 B 十二参与细胞中的一个单碳的一个循环，也就是说，一个一个碳它在我们身体里面的一个生理代谢，那维生素 B 十二呢，它是可以携带这个单单碳的一个一个循环的。那跟叶酸呢，它可以密切的合作，它能够活化活化叶酸的一的一个辅酶。 有利于核酸的一个核苷酸的合成跟复制，是维护细胞的正常分裂跟增生，能够促进红血球的生成，维持神经系统的一个健康，协助蛋白质、脂肪以及碳水化合物的一个新陈代谢，所以呢，能够。 维持我们人类正常生长发发育的时候很重要的一个维生素，称为维生素 B 十二。那维生素 B 十二就是可以促进叶酸的代谢跟核苷酸的一个合成。那在这个生生理我们的一个生理代谢的一个中间产物中，能够保持一些含硫。 含硫氢基的一个酵素，它的一个还原状态。那维生素 B 缺乏的时候，糖类的代谢，还有一些脂肪的代谢，甚至于都会有一些问题。能够协助正常脂肪酸的合成，维护我们神经的一个组织，还有髓鞘的一些功能。 那维生素 B2 能够帮助神经系统的一个正常运作。那缺缺乏维生素 B12 的时候，会使得甲基甲基丙二烯辅酶 A 它的异构酶失去了活性，会产生所谓的巨红血球贫血症，还有神经系统的一个的损害。 导致周围神经炎急性合并的一个变性症。那这个维生素 B 十二能够帮助神经系统正常的运作跟它的功能，所以呢，能够有助于促进集中、集中的一个注注意力的集中跟记，哎，就是记忆力的注集中跟注意力的集中，哈，都是。 需要维生素 B 十二的协助才有办法。那维生素 B 十二需要特殊的蛋白质来协助以及运送的，也就是说，在呃维生素 B 十二在吸被吸收消化的过程中呢，口腔就是可以分泌一种蛋白质啊，有一个因子哈，它这个我们可以简称是一个 R。 蛋白质 R 因子，这个呢，跟这个胃呢，可以分泌所谓的蛋白质内在的因子，会协助这个维生素 B 十二的吸收。食物中维生素 B 十二跟蛋白质结合了之后呢，在胃中经过胃酸的作用会释出来。那在维生素 B 十二跟蛋白质跟 跟 R 做一个结合，所以呢，这个胃里面的一个蛋白质内因子是维生素 B 十二几被消化吸收的一个很重要的一个因子。那一般呢，食物进入十二指肠之后，蛋白质会经过蛋白酶的消化分解，那维生素 B 十二呢，就很容易释出来，跟。 跟胃里面的叫做蛋白质内在因子，我们简称为 IF，它结合，那做了一个结合以后呢，就会移动到小肠的末端，那末端就在回肠的部分呢，呃，位置位在于这个肠细胞。 肠细胞具有这个 IF 的一个受受器，那可以辨识 IF，并且能够跟它做结合，而使得维生素 B 十二就会释放出来，进入了这个肠细胞，那就送入微血管内，然后呢，经过转转钴胺的蛋白质 T，这个转钴胺的蛋白质 T 呢，它就会运送。 运送了这个维生素 B 十二到我们全身被利用。那这个回肠部位的呃肠细胞膜就是具有这个所谓蛋白质内因子结合的一个受器，它可以辨识。那维生素 B 十二在肝脏会做一个储存。 也就是说，我们人体过多的摄取维生素 B 十二呢，就会储存在肝脏，它的存量哦，大概可以高达二到五个毫克，可以足够呢三到五年的需要量。所以，经过长时间不足的时候，缺乏症呢才会有一个出现，才会出现这个缺乏症来。 那一般维生素 B 十二不足，它的症状就是会有贫血，手指跟脚趾会有部分的麻木，还有呢，脑部以及脊椎神经周边呢会有退化性的病变，然后很容易产生疲劳，生长就会迟缓，有这些现象。那这个就是维生素 B 十二。 那维生摄取维生素 B 十二呢不足的时候啊，会通常是有原发性的一个缺乏症，也就是通常有维生素 B B 十二不足的人呢，都是因为摄取维生素 B 十二量不足，通常发生在全素食饮食的人，因为饮食中的植物性食物呢，通常都不含有这个维生素 B 十二的。 所以长期吃素的人最有缺乏维生素 B 十二的一个危险，所以我们建议说，最好吃素呢，用蛋奶素比较好，因为蛋奶素还可以吃一些奶呀、蛋呐这些动物性的食品，然后就可以获得维生素 B 十二，就可以避免有这个维生素 B 十二的恶性贫血的一个现象。 那继发、续发性的一个维生素 B 十二呢缺乏症呢？啊，通常呢就是像胃胃切除的病人最容易有续发性的缺乏症，因为这个缺乏内在的因子，因为内在的因子是在胃存在的一个蛋白质因子。 因为，或者是说先天性的缺乏内在的因子，好，那另外呢，就是黏膜胃的黏膜受到的损害，没办法分泌胃的一个内在因子的时候，也很容易造成维生素 B 十二的缺乏症。那随着年纪的增加，胃壁细胞的萎缩。 还有胃酸跟这个 I F 分泌呢，都会减少，而导致老年人缺乏率呢最容易最高，就是老年人最容易有维生素 B 十二的缺乏症，所以我们就可以看见老年人呢，通常就会嘴唇就会比较苍白的现象，就是一个比较明显的维生素 B 十二的一个贫血现象。 那另外还有一些问题哦，就像肠道有寄生虫、蛔虫这些病变，也会造成维生素 B 十二的一个吸收减少。那胃内部呢的因子的分泌减少，造成恶性贫血是最常见的一个因子。恶性贫血就是维生素 B 十二缺乏症最常见的一个症状。 那这个症状呢，就是它的红血球啊会变少，那消化道呢，还有神经系统呢都会病变，啊，严重的时候呢还会造成恶性贫血，导致死亡。因为血球方面呢会产生所谓的巨球性的一个贫血，红血球的体积增大，但是数目呢量是减少的，白血球的数目和变。 变数增多，症状跟叶酸非常相似，有时候呢就呃会错过了，就是辨认到底是维生素 B 十二缺乏还是叶酸缺缺乏所造成的一个恶性贫血。 那这个恶性贫血呢，会使人感觉非常的疲倦、嗜睡，还有皮肤有苍白、嘴唇苍白的现象。那贫血使得人这种嗜睡、皮肤苍白、心跳加速，而且还会造成心脏肥大，胸部还会疼痛、舌炎啊、食欲缺乏。那还有腹泻、腹痛啊、僵硬、麻痹、四肢着。 灼痛、烧灼的疼痛啊，或者是啊肌肉无力、步法失去平衡、躁动、忧郁这些症状，很容易造成神经性的一个伤害而无法复原。那在五十岁以上的老年人跟素食、全素食的人，最容易有这个维生素 B 十二的缺乏症，所以这两类啊就是。 老年人跟呃全素食的人，我们称为维生素 B 十二缺乏症的一个危险组群。动物性食物中含有比较多量的一个维生素 B 十二，就像肝脏类啊最多。那除此之外，像鱼卵、鸡肉、牛肉、猪肉，还有内脏类、瘦肉、蛋黄、乳酪类。 鱼、鱼类，还有牡蛎，好，还有蛙啦、蛤蛤蟆啦这些，哦，这些这个藓跟文蛤，还有贝壳类，都是含有比较多的维生素 B 十二的。那其他像蛋类啊、牛奶啊、乳酪啊、乳制品啊，也都是含有很多维生素 B 十二。那人体肠道的微生物。 也可以提供维生素 B 十二的一个合成，也就是说，维生素 B 十二不止就是提供我们人类的一个重要的一个，就是说食物之外啊，从食物里面摄取之外，微生物的合成呢也是会有的。那人体内呢，肠道维生素微生物啊。 人体内的肠道微生物可以提供部分的维生素 B 十二的一个就是供应。那但是如果使用抗生素来杀灭肠道细菌的时候，也很可能引发所谓的减少维生素 B 十二的一个来源。 那维生素 B 十二的参考摄取量，一般在成年男性跟女性呢，大概是二点四微克。那在特殊状况的时候，像怀孕的时候，就应该要增加怀孕，呃，怀孕期待每天要增加零点二微克。那哺乳的时候呢，就要增加零点四微克。 那维生素 B 十二目前并没有设定的一个上限摄取量。维生素 B 十二常常呢，呃，是用在改善贫血啊、神经性的病变的一个临床用途上最多。那维生素 B，呃，维生素 C，呃，我们接下来要介绍维生素 C，又称为抗坏血酸。 那维生素 C 叫 ascorbic acid，它是具有酸性，而且具有抗坏血病的功能，所以又称为抗坏血酸。那维生素 C 能够促进伤口的复原跟止血的作用。那胶原蛋白是身体中细胞的一个重要成分。那维生素 C 在胶原蛋白的形成上。 扮演的非常重要的一个角色。那维生素 C 能够增加抵抗力，啊，能够增加呃，就是胶原蛋白能够紧紧的跟细胞结合，可以阻止感冒病毒还有其他病毒在身体的一个移动。那胶原蛋白会有。 呃，就是它胶原蛋白本身就是可以协助我们组织的一个修理呀，或者是受伤的细胞。所以，当感冒的时候呢，通常维生素 C 啊多的，身体里面摄取维生素 C 比较多的时候呢，它就比较容易痊愈。 也就是说，摄一般一般人们呢，如果维生素 C 摄取比较多，比较不会造成感冒。就算感冒的时候呢，也比较容易痊愈。那维生素 C 它可以作为酵素反应的一个辅酶因子。那维生素 C 它是胶原蛋白生成以及它的一个维护作用呢，维生素 C 做做了一个很重要的一个协助。 那维生素 C，它可以协助神经传导物质跟肾上腺荷尔蒙的一个合成，并且维生素 C 是结缔组织还有胶原蛋白形成跟钙结合的一个蛋白生成的一个重要因子。那维生素 C 可以保护血管的一个完整性，由于胶原蛋白是结缔组织的一个很重要成分。 直接影响呢血管壁的周密性，那骨骼的一个新陈代谢，还有皮肤的健康这些。那维生素 C 可以保护血管的一个完整性，可以协助骨骼正常钙化，可以促进伤口的愈合，并且具有抗氧化的功能。那维生素 C 能够清除细胞内的一个自由基，并且。 具有保护维生素 A 跟维生素 E 的一个功能。那维生素 E 跟维生素 A，它们本身就是一个抗氧化剂，所以呢，当有维生素 C 的时候，那彼此的这种抗氧化能力就会有呃加成的效果。也就是它们都是可以清除细胞内的一些自由基。 那食物中的维生素 C 是可以促进小肠对铁的一个吸收。那维生素 C 在身体代谢中有很多的功能，主要是参与身体的羟化反应和还原反应，而且维生素 C 跟这个酪氨酸的代谢也是会参与跟协助酪氨酸的代谢，可以阻断。 阻断了脂质的过氧化现象，可以防止防止分解解脂类食物的产生自由基的一个形成，能够维生素 C 能够提高身体的一个免疫力，激发吞噬细胞的一个活力。那细胞的细胞间的一个胶原纤维的一个增强剂呢？啊，就是也就是说。 维生素 C 能够刺激身体产生更多的干扰素，而且能够有效的抑制病毒，保护身体不受病毒的一个侵袭，也是细胞间胶原纤维的一个增强剂，所以呢，能够有助于抵制癌细胞的一个侵犯。 那对于维细胞的缺乏症呢，包括体重会变降低啊，坏血症啊，就很容易口腔流血这些问题啊，牙龈出血啊，还有容易造成疲倦、肌肉关节瞬间疼痛、牙龈的酸痛出血、皮下微血微量的出血、伤口愈合的一个缓慢。 以及指甲周边呢有短点状出血、毛囊出血，还有毛囊角化症这些现象。那在婴儿呢，如果患有坏血病的时候呢，就很容易产生肋骨以及肋软骨的一个连接肿大，外表呢就会像串珠性的一个现象。那维生素 C 的一个缺乏症。 在成成年人呢，表现呢就像毛囊过度的角化，会产生所谓的周围的出血，那牙龈肿胀出血，牙齿松动，皮下淤点的一个微细胞的一个出血，微血管的出血，很容易导致肌肉疼痛，严重的时候还可能会有结膜。 结膜啊，以及视网膜、大脑出血、鼻子跟这个消化道啊、生殖器官啊，还有这个泌泌尿道的一个出血，这些问题都是因为维生素 C 缺乏所引起的一个缺乏症的现象。那维生素 C 的缺乏症最常见的原因就是摄取不足。 摄取含有维维生素 C 量呢是不足，最常见，那是由于饮食中品质的低劣啊，长吃欠缺了这个啊生鲜的蔬果，长期欠缺生鲜蔬果，或者是说有身体有创伤、感染，或者是抽烟。 的现象的时候呢，身体体内维生素 C 的耗损就会增加，就很容易造成维生素 C 的不足。那老年人呢，就更需要增加维生素 C 的摄取量，因为维生素 C 摄取不足的时候，很容易造成骨质疏松症的一个呃现象。那这个呢，就是包括年龄增长啊，呃胃。 胃里面对维生素 C 的吸收量也会降低，使得老年人更需要增加维生素 C。那百分之二十的老年妇女，他们的维生素 C 的摄取量都是不足的。那维生素 C 大多存在在蔬菜啊、水果中最多，尤其是深绿色的蔬菜最丰富。 其次呢，就是柑橘类的水果也含有很多的维生素 C。那像西洋芹啊、花椰菜、高丽菜、橄榄菜、菠菜、青椒，还有柿子、柠檬、呃、草莓这些，还有奇异果、番茄这些新鲜的蔬菜水果，品质优良的这种冷冻蔬菜水果，也都含有比较多的维生素 C。 那维生素 C 的维生素 C 的参考摄取量呢？啊，成成年的男性跟女性大概就是一百毫克。那特殊状况，像怀孕的时候呢，就要增加十毫克；哺乳的时候呢，就要增加四十毫克。成年人的上限摄取量是两千毫克。好，它是有设。 了一个上限摄取量的值是两千毫克，也就是说，过多的维生素 C 的摄取也是对我们人体呢会有一些毒害的。那接下来我们要介绍烟碱酸，或者我们又称为烟碱酰胺，那也是俗称的尼克酸，或者是烟酸、烟酰胺，都是一个烟碱酸的一个代表。那 烟碱酸主要是人体传氢的一个很重要的一个化合物，它可以参与葡萄糖的酵解，啊，还有脂肪脂肪的代谢、丙酮酸的代谢，还有糖类的代谢跟高磷酸键的形成，这些都是需要这个磷酸。 哎，都是需要烟碱酸哈。这个磷酸键形成磷酸键是需要烟碱酸的。那能够维持正常组织的完整性，对于皮肤还有消化道、神经系统的组织作用非常的重要，因为它可以维持正常组织的完整性。那也就是说，烟碱酸除了那个可以。 维持我们上皮组织的一个啊正常之外，还可以从这个色氨酸哦转换而来。那烟碱酸除了直接从食物摄取，还可以从色氨酸转化而来。每天呢，色氨酸的摄取量大概是六十毫克，可以可以生成一克的这个烟碱酸啊。六十毫克的色氨酸可以生成一个。 毫克的烟碱酸，那食物中烟碱酸的总量是以烟碱酸的当量，好来计算的话，就是啊烟碱烟碱素加上色氨酸的转换量，这样来计算就是烟碱酸目前的一个总量。那烟碱酸作为酵素的辅酶，那也就是说烟碱酸能够。 能够在能量代谢、呼吸作用是一个很重要的一个必须成分，因为烟碱酸参与了这些代谢反应的电子传递，那生化反应中是很重要的电子供应者，也是许多细胞生成的一个生成反应跟代谢利用所必须的一个营养素。 那烟碱酸可以维护能量的一个正常代谢，烟碱酸能够维护正常能量代谢，像消化道还有皮肤、神经的健康，都是有助于神经维护神经系统以及循环系统的健康，具具有这个对于末梢血管的扩张作用。 而且还能够降低血清的胆固醇含量。那烟碱酸缺乏的原因都是以食物中供应烟碱酸不足所造成的。烟碱酸的原发性的一个缺乏原因是食物的供应不足，比如说玉米当主食的时候，那么它的烟碱酸就不容易被消化利用，加上色氨酸。 是玉米的限制氨基酸，也就是说，玉米所含的色色氨酸是比较少的，所以烟碱酸的呃供给量就会不足。对于以玉米为主食的人呢，最容易有这个烟碱酸的缺乏症。那烟碱烟碱酸的续发性的缺乏原原因呢，可能是啊，慢性的酗酒啊，肝硬化。 还有极度的营养不良、药物的干扰、癌症，还有其他的遗传性的疾病，都是烟碱酸的一个虚化性的缺乏原因。那烟碱酸的缺乏症早期呢，就会有舌炎、恶心、疲倦、衰弱、烦躁、健忘，那食欲不振、失眠等现象。那上皮组织发炎是因为。 口舌有红肿、刺痛，咀嚼、咀嚼吞咽困难，消化道受到影响，或者是有严严严重的腹泻现象的时候，就很容易有烟碱酸的缺乏症。那恶化的以后呢，还会造成皮肤的溃烂破坏。那因为皮肤发炎、灼痛啊、红红肿。 红肿发炎，或者是很像晒、很像晒伤的这个样子呢，在手脚、四肢还有颈部暴露的部位呢，就是暴露在外的部位呢，特别严重。恶化的时候呢，会造成溃烂、破裂、结痂，而会有暗棕色的疤痕。那神经系统会受到损害，而造成紧张、抑郁。 或者是昏睡，严重的时候还会有幻觉、痴呆、神经混乱以及脑的一一个病症。那烟碱酸的严重缺乏症，好，在在一般人们呢看见烟碱酸的严重缺乏症最多的就是一种赖皮病，它的三大症状就是有腹泻、皮肤炎、痴呆。 最后就会导致死亡。那这个他们的前英文名字前面都有一个 D，所以呢，我们就称为三 D 或是四 D 的症状，就是说烟碱酸的缺乏症。那烟碱酸的食物来源啊，比如说豆蛋、肉鱼、豆蛋，还有坚果类、奶类，那动物的肝脏、牛肉、猪肉、鸡肉、鱼贝类，还有这个。 蛋啊，牛奶啊，乳酪啊，洛梨呀，无花果、花花生米、芝麻、绿豆以及全麦制品，都是一个烟碱酸的一个食物来源。其其他还像小麦胚芽、糙米、胚芽米、酵母菌。好，那接下来我们介绍烟碱酸。那烟碱酸的参考摄取量，在成年男性是十二到十七毫克。 女性呢是十到十五毫克，特殊状况的时候，像怀孕的时候呢，我们就增加两毫克；哺乳的时候呢，每天就要增加四毫克。烟碱酸成人的营养素上限摄取量建议是三十五毫克。那接下来我们要做例题，那所谓的抗恶恶性贫血因子。 那一般我们就是说，维生素 B 十二是一个抗恶性贫血因子，因为在红血球、红血球血红素的生成过程中是需要维生素 B 十二的。那如果维生素 B 十二缺乏的时候，就会造成恶性贫血，所以我们称为维生素 B 十二是一个抗恶性的一个贫血因子。 那摄取维生素 B 十二量不足的原因，那摄维生素 B 十二量不足，它的原因呢，就是最最常见的原因就是饮食中缺乏维生素 B 十二。那另外呢，就是说有那个胃切除啊，或者是说胃酸不足啊，胃里面的一个分泌遗传性的。 就是胃里面有一个蛋白质，是因为那个内因性的蛋白质，那个内因性的蛋白质不足，而造成维生素 B 十二的啊量不足。那这个也会因也会因为胃中的这个不足而引起。那所以说，在摄取维生素。 B 十二不足的原因呢？哈，包括了就是饮食中不吃肉类啊，啊，或像牛奶呀，还有肝脏，肝脏还有肉类啊。那对于这个吃素的、吃全素的人，最容易有这个维生素 B 十二的不足。那所以，我们认为说摄取。 维生素 B 十二不足的原因，可能就是吃素，或者是食物中动物性的食物摄取量不够。那维生素 C（ascorbic acid） 的功能，那维生素 C 的功能呢？最主要的就是说，它是我们身体里面很重要的抗坏血酸的一个因子。那所以呢，如果呃， 维生素 C 不足的时候呢，造造成这个呃组织间组织间的一个胶原蛋白的一个紧密合成就会不够。那另外，维生素 C 本身也是一个抗氧化剂，所以呢，它可以帮助维生素 A 跟维生素 E 的个功能，它们有合成的一个有加成的一个效果，也就是维生素 C 的一个。 抗抗氧化的一个能力有加成的效果，那这些都是维生素 C 的一个呃功能。另外呢，维生素 C 可以避免，比如说这个癌癌症呢，或者是呃病毒感冒病毒的侵入，这些都是属于维生素 C 功能的一小部分。 那烟碱酸的缺乏症最常见的就是赖皮病，哦，因为缺乏维生呃烟碱酸，烟碱酸的缺乏症最常见的就是赖皮病，还有呢，其他的症状就像腹泻啊、赖皮病啊，还有就会有痴呆的现象，这些都是属于烟碱酸的一个缺乏症。 那本章的一个总结跟回顾，我们就是在本章的内容里面，我们介绍了维生素 B 十二、维生素 C 还有烟碱酸，所以我们就是在整个内容里面已经认识而且了解了维生素 B 十二的一个功能，还有它的摄取量。 还有食物的含量在哪些会比较多？那维生素 C 是很重要的一个抗坏血酸，那如果缺乏它就会有坏血病，或者是呃伤口不容易愈合啊这些问题。那对于烟碱酸呢，就是有那个所谓的赖皮病缺乏症，就会有赖皮病的现象。 这些等等都是在本章中都已经做了一个说明，所以呢，就可以在本章中认识、了解了维生素 B 十二、维生素 C 还有烟碱酸等一个重要的一个课题。那以上就是本章的一个内容。